atie motu ya ko naturel yango oyo okomi osimba mosuni ya nzambe ya simba no yaya natorize oyo siko kari nono alata kutu fi ya makeup na hero yazali matanga taka likolo mpo ofinga olati uniforme te o oh, nga to mafuta yango ntongo biloko oyo elongwaka eh, eye awa biloko oyo oyo ntongo elongwaka na place nango eye awa na banga namona ya sui kamera te neti mwana na kutu oza na otila oyo moni perike ngai ti e ya kabelo na kangi mpenza mai na sabote kabelo sikoyo karine alata perike ya, ya, ya garso ladi oyo oyo oh, bobikisi perike ekuba lokola makonzi ya satana perike karine putu mwana mwasi alata abutu otaka abutu mpo ozwa forme ya mwasi aboni boye kona ero okelata butu mwasi oyo nzambe akrea Kor aloba ndiko ba bilobela yo osinga nsina elo te tala makono awa batala nano ndenge oza mokolo atala nano awa awa nano na awa ekuba oa mokolo makasi sila nano mwa moke parceke omoni sila alata to Bonjour euh, balobi babone na biso ya Bibiche Muswamba babi vraiment bo s'abonner massivement na Bibiche Muswamba epai wapi bozala jamais dessus babi awa biso ka nde musala merci beaucoup na confiance ya boss na ngai babi Bibiche Muswamba kaka ye nde moto apesa makambo babi sans Bibiche Muswamba Tokozala te vraiment. Merci beaucoup na Odette Lesa maman na Lesiline pourquoi pas Mifi Lesa, Nadine Kialuta, Joceline Kialuta, Irène Kialuta, yy Carine Izanga, babi Nene Nzimbila Brezilienne, Nicky Soka la patrona, Rosie Mbuyi hein babi euh Doris Mwamba, Ya Pitshou Difuana, euh Jenny Lema Aquarium, Djana Banakai Motema, Rodrick Bangala, un grand merci à Montreal babi Christian Val, merci beaucoup na Mam's babi Tata Mwasi, Hein eh, tendresse dibinga awa vraiment tosali descente kaka nde tolobaki tosalaki baanalyse na biso tolobaki eza opération comédien yoka soni nde tosalaki baanalyse nga na, na, na baconcert na nga vraiment bauta kolanda bino moko tobaki totika bongo te fo toluka moko ya bacomédienne donc euh, awa toza epa na ye Mais nakoki kota bongo te avant na kota il faut na benga ye nanu soki aza na ndaku to aza te. Yesu nipa oyamba te. Oh mama oyamba telefone te oh, longwa banda kala nakomaki na babengo telefone esoni oyamba te pwani oh donc nde ezoso ne eh, tokati te tofongola mbala moko te ah, eh, pesa bakiti nayo tosala no mission te oh, na babengo banda kala oyamba te siko nasani hmm. Ah ya totika bitaba taba na biso ya Congo. Voilà, merci beaucoup. Euh, donc, euh, balandi nyoso ya Baby Shungu Samba Tobi. Awa, eza opération comédien yoka soni. Grâce à comédien yoka soni, c'est comme si bino ba comédien soni zate. Obile, moto azanga soni, aza moto akufa. Moto aza bongo azanga kala soni. Mais bino ba bata soni, tin to mona ba tapage na matanga, to mona ba tapage partout. Eza ka bino ba comédien. Tapage. Est-ce que tapage nini tozo sala wana? Grace toko tozonga nao mwa muke na matanga bisalu. Bozo sala ba direct, bozo lata nde bolingi, ba tapage, mwa biloko moko boye ya bien te donc toyebi te. Oyo akufaki wana aza papa na bino? Quand meme fallait bo lele na respect na honneur nionso mais bo memeli yango lokola aza comedien. Bon tango olobi ya matanga ya mam's. Tosalaki tolataki nde tolingi mais nga na moni artiste oyo ayaki te que alataki bizarre alataki non na monaki te yo yo oyebi que alataki mabe yebisa nga nga na koloba parce que selon ngai na ndomi na nga mona nazali kolata na normal na oboma nzoto na nga nde na tiki boye te nalata normal vraiment tomonaki euh, ba direct bando salama na ba telephone tomoni neti grande sœur na biso Ya Gaby komona ya Gaby wana azalaki dejà papa na ye ako sala ne oui direct aya nango mabe te sikoyo fallait asala nini methode nini alingi abanda osalela ngo hein ozo mona ba salaka ngo bongo na ba na mutu oyo oyebi aza mutu ya terre à terre mais wana azalaki papa ako sala ba biloko ya bongo. Bon wana eza ya Gaby mutu a preferaki asala direct bongo ezanga te. Eza batu mususu te, eza ya Gaby. Obi bien ya Gaby. Ye moko momi mutu mutu aza na mutu na consideraka. Biaka nga na za ndenu na consideraka yo poza ndenu consideranga. To na yebi ke papa. Nga mo yebi nde na considera papa aboti ngai nde na considere papa biaka. Alors mutu mutu aza na consideration nde nge a considere mata. Nde ti nga na considere ke papa ya sila aza papa na nga meme si a papa na ngai na considere ki papa na nga. Malgre na za journaliste na za cameraman. Nazali na temps na nzango simba camera na pe na temps nazali osimba micro eza na temps temps ya kolela eza temps ya kosala mosala eza nazali na temps wana bino bozalaki na bino na temps wana te donc bozalaki vraiment na temps ya ko consoler mutu na bino te mais bozalaki beaucoup plus na temps ya kosala ba vie na bino wana bango ndeti nga nazali na temps ya kolela papa wana bango Ba oyo yo yebi wana ngayi te. Vraiment mais sikoyo toyebi ke matanga eza place ya mawa matanga eza place vraiment ya esengo te mawa wana mais c'est comme si on dirait bino mawa wana bokendaki beaucoup plus ko partager mawa na ndeko na bino te mais bokendaki beaucoup plus kotala ndeko na bino Koseka ye vraiment disons to loba koseka sila donc bo pesa ye ma mawa ko bo tshiola ye sila ngo ako lela papa na ye ndenge nini sila ngo epa na bango eza ndenge nini sila ngo asalaka nini sila ngo ndaku na bango eza ndenge nini sila sila sila sila bino ba comedien. Ba comedien ba kendaki bo baza ba imbecile parce que ko mona nanu Beckham Avant ko tala nao epai nabao komona nao Beckham omona ke a fille moko ya bonne vie a fille moko abima na ndaku ya dusola te ya kota na masuwa ya Noe te a fille moko alala nzala te a fille moko te komona nao nini noko avant oke tala nao ndaku nabao omoni mutu nanu boye elakisa deja identite ya mutu ke mutu abimaka esika boye mutu abima boye Beckham kotala ye ezo lakisa deja lidusu abimelaka ya lidusu ya bien. Alors pona ba oyo bakendaki bake tala lopanga basila batala ndaka basila je suis vraiment desole parce que bokutani pe okenda kotala okasaki ndako ezali masuwa noe mais eza chateau rouge okenda lopango wana ke ya lopango ya liziba ya betese mais on se trouver na paradis sila pala ezalaki bien tout matangi esalami bien mais elonga na ko ozonga na eloko olobi ke ba comedien Ndeti muana oyo eza pe muana oyo nani oyo asala sa tabo nani bino ba chronifuati. Biso ba chronifuati ndeti nani. Ndeti muana oyo carine putu so carine putu bon carine ye na fandi lo nao bien carine kotala yo nano boye a mukolo asila ma Crasse. Ma to na ma crasse ma casse. Quand nous en droit finga si la te. Quand nous en droit finga si la te ba leo ti lobi. Ono li papa. Tamukala oyo. Karine Poutou. Moi moi ça là ta boutou. Otaka boutou pour la forme ya moi si. Aboni boko na ero gelata boutou. Moi son zama créa. Ba mama baza boko sala ke o kisi boye yaka na sala o lisni sima eko mabe. Yaya olata na obutu o ala of. Karine Putu mama aye na matanga taka likolo na po ofinga olati uniforme. Te oh nga to mafuta wonto biloko oyo elongwaka eh eye awa biloko oyo oyo ntongo elongwa la place nango eye awa na banga na mona aswi kamera te neti mwana na putu oza na otino moni perike nga ti eh eh kabelo na kangi mpenza mike na sabote kabelo siko kari na olata Perruque ya ya ya garçon nani oyo oh bobikis perruque ekuba lokola makunza ya satana perruque soki otie nao boye eleka te moni eti oyo eleka ye mpenza soki otie boye fo mizami apake mpenza perruque ekuba oyo nao mpe nao na morgue lokola ozwi image te ya corps Abandi koloba bilobela. Yo ofinga na sina elo te. Tala makono awa. Ba talo nanu ndenge oza mukolo ba talo nanu awa. Awa nanu na awa. Ekuba. Oa mukolo makasi sila nanu amua muke parce que moni sila alata tu. So azali mukolo bolingo ndu monika bilo milayi po aboma makono ekuba te. Ama komo pete. Ata mini ata culotte ata maputa nyoso akotaka. Carine alataka butu na ndeti nga pardon na ko tema la sino moni nga naza boy naturel na tie butu te yango naturel yango oyo mo simba musuni ya nzambe ya simba na ya ya na torizo siko Carine nonu alata butu fille ya make up Na hero ya za naturel te pe makap na pe ya salite likolo na ngo pe wa wa bizueli. Mais kote na Carine eza pe mabe te Carine nayebi alataka asombaka ba ketch na ba 40 dollars. Carine 40 ketch na 40 dollars oyo Carine alataka Carine iputu yo yo ebembe yo te olataka ketch ya 40 dollars na nini ya oyo ezalaka na gambelo nini oyo te kato te kato pese valeur na oyo oh, bamamo ezalaka olati ezali elamba na kowet kete ya kowet kete ezali 40 dola nini na kowet ekomi 4000 franc 3000 franc adebattre lisusu osombi oyina matala mpo beolata kete ya 40 dola oya liboma fozala imbécile Ye ti ye mwana wana omona ba ki mami sa kipe te. Batu ba lobi azalaka mingi na Carine ya mado c'est comme ce nde Carine ya mado mutu atindaki ye asala ba delivre asala. Wana na yebi te ba tinda ye ba tinda ye te mais tango oza mutu ala conscience ya bo mutu okosela eloko ya bongo Soki ba tindaki ye fallait ayebela nde esika nini ako sala mais je ne crois pas que ndeko tangi wana atindaki ye je ne crois pas la batu balobi po na nga je ne crois pas mais yo imbecile ya Carine Iputu sango na mutu no sila amnto eza mbanda suko bonji nga shiko na sika nso na kuta no beto ambata na obeta yo po makasi obundala ngati ena longo na buchwa na miso ya batu na suko liso elongi na miso ya batu Obima non. Avant ofinga, tala na Sila azalaki kolela papa azali naturel. Omoni Sila ndenge azalaki? Tala na toki na pai. Akanga suki maboko. Suki maboko. Eh, obino obinga arabe. Akangi yango. Atie crayon te, atie poudre te, atie loa litoi te. Azolela papa na azali naturel. Tala bote abimisaki. Tala ndenge azalaki sikoyo Karine Putu wana, Karine Putu eloko asali to wana muzozo oyo. Bizueli oyo alongola make up alongola poudre akozala nano ndeni? Akozala ba sai sai ya kala wana ba manguayo ya kala omoni manguayo ezalaki alata alata kaleso ti alata na kata kaleso na moto nani eh ba maître pas ya kala paix à son âme na paix maître pai paix à son âme so Carine yako finga moto eloko ya salite Komona ah. bino moko kaka ba comediens bino moko boke muninga ayambi bino bowuti bowuti cimetière na ye bomonaki ye na ndeko na ye peshanga nde bao tambola nde baleli eza na batu ebele ba bamoni yango mabe po na nini peshanga sila ke esimba peshanga balela papa joseph mais biso tomoni yango normal biso banani vraiment bamoni mabe kaka bino moko ba comediens mais comediens naza imbecile sila na pe na peshanga ba bandeko Oyebi ke camarade ya bomwana eleki ya bondeko eh. Bato oyo babandi na bo camarade ya bomwana bayebani ba defauts na bango eleka na bondeko. Papa Joseph a papa Sila a papa Peshanga. Peshanga aza na droit ya kolela papa wana comme il faut nde bana nionso banda kolela papa Peshanga aza na droit. Peshanga eza ba raki yaye na Sila ayaki eta ke mwana naye olela papa naye. Puis raki na Sila na Peshanga etali bango omoni bango bakotaka. Ba ba kotaki rakia ba tikali na soni makasi po na nga penza na pesi nzambe merci boye pe soki ba banda te biaka nde nga na za toza boye esa to banda ba to ayebi te soki amoni nga na moto epela moto awa ya faya boma nde moto tango ayo apelisa moto tango biso to yoka ya otika na soni ndeti ba nde ba kotaki kotaki makambo kofinga sila ya mukolo ya ya mukolo ya nini oh So sila ya mukolo bino boza ba nain ba mama mukolo po ye ba benge ya mukolo bino boza ba mama mikolo pe Karine Putu muninga yebi bino na biloko kolia muninga apesi bino ya komela mais bo bando sela ngo ba ba nini ba ba obike bino ba comédien ba mabe eh ba mabe te neti mwana Karine nga na kodie bilaka na Karine Putu wana mwana na te Karine Putu osoli makemba na ndaku no Tango pe etali bolobi te nalamba makemba na tumba mua Thomson nasala mua maki osala yango te pe eza cher sola nde mutu alobi kaka buzoba na ba imbecile wana y'a Carine wana Carine fille ya salite wana mukala na heure oyo ozala mukala fille ya butshu fille ya make up pe make up ya salite ah yo imbecile oyo bizueli. Yo bizueli yo lado wanga ovo finga na opesi ovo finga beka me mitala na ondongo yo zali walo mabe muno mne lokola babo ma mama sisi la ko bota ni mabele ko ma ekwe ya rashoseti ni muno ngani zeba ana fa finga tala zalo fota peshanga ozi fota sila otie ozi sko yo otie na katikati mitala na katikati ya batwala omona ki yo zala gom ya toilette ya kikoso to te toilette opesa mwa valeur ya kikoso bende la coup direct ba ba toilette oyo ya nafingi commune wana te eh. ba toilette za commune ezalaka ozali boye pardon eh. toilette oza boye soki ye osote nde toilette lipapa yana ekota na toilette yana nde ba fille wana nde fille okarine poto aza ah non c'était ayana matanga ayaka non salite ayana bizarre Pe azo finga likolo nango dernière veille ya ba mam's azo landela biloko ba lamba na dernière veille taka dernière veille batu basali biloko basali miss gel olandeli yango okende olia ti na suka ta après suka nango osombi pe uniforme je ne crois pas uniforme nanu osombaki ba kabelaki yo non ba kabelo na uniforme ba pesi yo mbongo ya transport po oyo ozo finga pe obikaki parce que d'ailleurs na sina nde cimetière eh. Soki nazalaki na ngai na bete mbata moko mbata na ngai na beta ye alinga a regle. Toza ka na operation comedie hein yoka soni. Chronifuati yoka soni. Biso ba chronifuati tango toyaka wana parce que eza bino batu bopusaka biso toya wana si neti nga nalali na na ndaku na biso news eza te Na ya osala ka ba delure na nga na zwa ka micro na fongoli camera epuis na bandi biloba loba non toya oui toyaka soki news ezali tomona bino ma maman shako akufi bino nioso ya tomoni bozo lela mais chose grave ya Johnny Tshakala aosa direct na telephone oh ah bon akoma chroniqueuse Bozalaki ebele wana bo. To bia Johnny akoma chroniqueuse. Oh. Ya Johnny Chakala osala direct na telephone. Ao tambusa ao zwa. Ao lakisa. Bo filmer. Botiki te bolandi yango ti na morgue. Botiki te likolo na yango boyo vana na veille du stade bière. Boyoka soni masha kwa zaki muta bongo te. Likolo na yango tovanda na veille du stade. Mm. Lopango ya maya shako na kati zela to kende na malembe eloko ya juna osala ya juna aza ba fane na poto baswana ba whatsapp baswana na facebook oui ntango message wana eye aza oblige asala direct bamona ba fane bamona ke oui azwi matanga akufeli oyo azalaki moninga na ye yango na osala direct na, na facebook eza yango normal ngapi nango za naolela papa na, Bomonaki wapi ba batu ebele aolela papa atie telephone ba musiciens ya bino pe basala yango pona nini ba musiciens basala bolobelaka te ba musiciens basala yango aolela papa aolela mama atie camera papa papa mais aolela papa botie mama botie eza te mama ya kolokota mama ne propre mama abimisi penza pou alela azwi camera te ase aposte na Instagram A posta na Facebook na ye. Mise, zela mise no mona kufela ye mama, zela mise ni no mona kufela ye papa, kufela ye mama se video. Bazebele. baza ebele nataki nkombo te ngai nabea musicien otomona eka apazela ngai namona apart grand mopao ntango kufele mama ngai namona te apart ça eza na journaliste moko lisusu auta kokufela papa so papa obe mama A poste na stagram nde na Facebook nde mama mama siko pourquoi ya bandi ya bino bolobaka te ya ba musique oh est-ce que mama Shako akomi mama ya Johnny to akomi nani kasi tenga na bi pourquoi bino oh kutu bino bolelaka ba mama na ba papa bolobela yango te siko ya Johnny azolakisa ba fani na ye ekomi problème siko ce qui veut dire que biso ya comédien bozwaka ba fardeau bêtise non Toyokaka soyi moto ayoka soyi te aza moto akufa veut dire biso ba comédien bomota biso ba fardeau ba betise na bino nyonso bomona biso kaka ba comédien non Grace tozonga na mwa moke nsima tomonaki mama azalaki néglige na age eh, par rapport ya maladi na ye ayaki néglige te ke na bino ba comédien to na niveau ya famille non par rapport ya hôpital place azalaki fona na question na nga bien par rapport ya hôpital place bango po bazwa traitement gratuit Mais soit disant soki hopital a asige so nini conseil nga nako pesa batu nionso baza ba carte ba longola ba carte ba zongisa ba tika parce que tozo perdre kaka ye moko toloba ke anemos akimaki po ya biso ba tiki ako kufa veut dire mama azalaki bo ya anemos abima parce que amona dejà liwa ezoya na misu naye tika na bima gloire à Dieu anemos aza à vie pe Tokozala nde po toza na besoin naye ndeti nga boye naza na besoin ya anymos po nanu na joue na anymos te naza na besoin faut na joue na anymos alors ya anymos akimaki po na mama tango bike ba negligeaki mama bon nga nazalaki te nazalaki te biso tokaki ya linu miso tolandeli un jamais balongola linu misato mbala moko linu eza na nerf To boloki ezalaki mission bakenda ba boma mama bon ba longoli ayo ko bon pardon pardon to zonga na muke mwa sima grace to lobi mwa likamo bo oh, bato ya poto bazo benga biso eh bato ba ba, ba fana mama shako ba otuna biso balobi ah tango ka ya mama ekomaki ko changer eh bandeko ne mpo na nini te bakokaki kolongola mama mbala moko na hg bakende hôpital mosusu bon bandeko ne namoni nde tozalaka boye hmm. Toza toza lokola ba soda. Naza naza naza na famille muna mtu we. Famille na ngai ezo tembe ezo tala ngai. Mais quand on a comme na problème na omi ya l'etat. Faut l'etat nde décider que bo longola ye. Lokola azalaki mtu ya bazali na carte. Fallait ba benga likolo ba responsable ba salaki ba zwa carte. Botala boye boye nde bango ba pesa autorisation bo longola ye bango famille bazali na droit te ya koloba ke tozwa parce que to bakozwa est ce que bakozwa charge bakobelela kaka lisungi banda ozela lisungi eya eloba ndimbo biso awa moyen eza te alongwa parce que as deja wana obela obela te bo bakozwa salaire bazwaka mbongo na bango nde baza ba baza ba carte akende hôpital akende hôpital te mais to bayike ba comédien baza soko 1000 bayakozwa traitement fin du mois mbongo eleka ya mille comedien wana nioso na compte na bango fallait bazala wana bango famille bazali na mort dire te banda ozela l'etat nde aloba oyo epesaki place mais bino mo loyo ba comedien yango to zonga kaka operation comedien yoka soni grace ok biso toko yoka soni mais bato ba opesa biso ba balesi ya lelo ezo uta bino Biso toyebi maman ya biso shako akufi na minu mais bino moko ba comedien bokomi oloba ke maman akufi na miom balongoli maman sept miom oyo yo omoni te mais oleki na TV o confirme yango omoni bino ba comedien hein. Omoni mutu alobaki maman akufi na miom ce que ye nde ayokaki bien te aza na problème matoyi lino na miom eya nde morte bon bozonga na micro botuna ye bien miom Belinu tango ya obanda lisusu miom nde ozongi na micro kotuna nga po nga grace nayebi ke mama akufi na minu nayebi te malade mususu ba oke bo c'est normal mutu soki akufi batu balobaka ebele ndeti nga na minute oyo soki nga na lali na se na kufi mutu aloba ke aah auti kolokola zemi ou bien nani boye bakoloba loba loba ebele obe sida oyo nini bato bakoloba etro ebele bato baloba nini tolongwa nini eza eloko moi eloko eza kochape te motu mwana mwasi nyonso soki akufi aza nano mokie soki abi sida te balobaka zemi uswati ameli poison mpo mobali aboyi ye Kofinga nga na tolo te parce que yo koloba po bino bomoko salisa ba operation chirurgique mua mua 100 dollars ba futi yo bina salisa mua chirurgie mua tolo nga aza ata osala tolo te kaka plat boye nde balukaka nga pe to mosusu ba kondi na bino ba chef na bino ya chaine balandaka nga pe sima kasi ba olando na nini na bisimi oza na nini nakangi eh Mokili yango makambu eh mokili yango matata grace vraiment tokomo koma presque na suka emission na biso tolingi to yeba vraiment grace lelo tomoni avenue du stade etonda tapage ya bino ba comedien tomoni pe mokonzi carl lewis alobi akotikela bino ba comedien ta te temps te parce que boza na mawa mama te ekomi kosala tapage bakomi otina ba soda babengana bino loka bazoba loka miyibi Tant que bino moko ba comediens bo mona ngo ndenge nini? Bon tant que comedien na mona bango na ko pesa conseil ba ndeko na nga oyo ba ya ko sala tapage ba tika. Shako na bengi nanu shako parce que na nda bengi kaka shako ou bien jacki mais soki to kutani na nzela jacki yo ka ah impoli ya mwana donc soki na bengi leki na nga soki na bengi ye leki na nga pe azo yebisi ye ya na nga. Shako azali mama moko alingaki ambiance hein ambiance na ndenge mabe te alingaki esika azali mutu nionso a sentir que na Shako aza naza à l'aise batika eloko wana bazonga bazonga na osima batala na mama ndenge aza ovaya na batu nga na nga naza mutu loyenge makasi eh oyebi nga mutu loyenge makasi d'ambiance makasi mais soki na osala te na otala na mo ba souvenir mo ba conseil mama na pesanga nakobe toli solo moko tondo tourner film mo bepana ye Wana na jouaka role ya lesibienne na jouaka role ya mobali batalaka nga na joue petit ya mobali na yo azalaka mobali na zalaka sudiata première fois pe na joue na shako toi te ezalaki film ya ebakata na joue na okoka te ma force moko talaka moto talaka ye nini sikoyo lelo pembeni na ye Maman penza asenga coupe abenga bi tala omoni ndenge ozala na basi ya ba camarade na yo nde ozala na ba camarade no zua nga sikoyo bo kozua nga te ke mama zua nga camarade lobela nga oyo okolobela nga ya mabe bimisa ba parole mwa mabe ba parole choka mpo na nga na minute oyo toza ba camarade na mama te eloko mama lobala nga na vanda na vanda ti na bite na meka na meti esimbi Aye koyesaka bi lobi yaka. Première fois nalia biloba tete balambaka alambi loso na pondu tango atie na na se azui mafuta ya mbila mubesu asopi maman lamba bo tolie nasuka naseka bi wana o freche. Biso tosi tokeyi ba kiti na biso bino nde bovanda alors jour ya tournage kobima na mobali te kobima na mwasi te komela pe masanga te kolala pe libanda te biloko ya mama apesanga pe na devant mwa bisambi apuya opozana no pede apuya nga te apesanga ba conseil pona mosala nga apres na soka yako banga bi Jour ya repetition soki lelo o repetaki lobi exercice osali na repetition yaka somba kitalatala tia na chambre jouaka na elilingi na yo oleka nga shako okoleka ba oyo omonaka wana otala ko enviaka okoleka des fois nakoma na koma so na vanda nga moko yango bomoni nga na matana osala tapage te na raisonner Ba conseils mususu non nabimisaki yango te po na nga ekeyi nga na perdre ba conseils mususu ekeyi il fallait nazua yango abimisela nga tout alors pona ba oyo bazo sala ba tapage bayebi valeur ya shako te bayebi te qui est Jacky qui est shako papa sasu soki akenda totikala na ye ba oyo bayebi ye te yango bazo sala ba tapage mais quand quand moi grace nayebi Jacky nayebi shako nakosa tapage te. conseil botika pe na question otuni ya avenue du stade oh moni na avenue du stade so totie kue ti kue te nakenda parce que bino boko bokenda bino na ndenge kaka kue ti kue ba bar ezali na sens na zela non non na sens nga na tuneli par zela na place na sens nga na tuneli par rapport tomoni colonel euh, nani euh, colonel Carl Lewis bon colonel aosala mosala na ye parce que ayebi maladi na mboka Kotala ntrmement azo pekisa ye malade eza ya mboka mais batala pe ndenge lopangu eza bon soki gouvernement emoni ke cote wana tovanda na ba stade te tovanda na ba terrasse te baluka salle moko ya munene balongola matanga ma chaine batia yango na salle moko ya munene ke mutu nioso akoza na un mètre un mètre un mètre bière ekota te baluka lisusu place ya bongo ou soit lokola alingi ezala na lopangu Batu wana nionso basali ya maison bango eza bazo teka bazo teka masanga na bango jamais mutu moko akomina ke yo oye vandi na kiti nayo chauffelee kiti depuis soki oyaki depuis 10 heures ti 23 heures olongwa ata deux bouteilles te ata bouteille moko omela te impossible il faut na mela beau frère il faut na mela na kisa ata mwa bouteille ya beau frère na se na mela parce que mokolo kiti ata na meli kaka bouteille moko nayo fiba kaka nayo fiba bino ba coca elekaka te bon nakomela pe jus Excuse produit oyo azo teka nde na vandi na kiti ndombe na omela nde yo ovandi na kiti na nga bo o consomme yango ozo futa oui tango toyo ya yo ya ndako na nga ozo futa bo sikoyo ya mutu ya libanda eza ndeni yo opesi eloko ozwa eloko bango batie ba kiti na bango bao pesa biso biso tovandi Koto nazo lela na leli na leli mwa motema esuki na zui mwa beau frère na meli ekiti nga motema po maman asi akeyi nga na tika nazwa makasi na sala musala lokola maman asalaki. Vraiment merci beaucoup bino moko boza vraiment kotala kolando emission kitoko vraiment emission ya boye. Mais biaka pona mutu alobi ke maman akufaki na miom nga nazo yo nde zela yo nde okokufa na miom. Yo nde zela okufa na niongo eh kombo ne nani oh mais miss lolo aza actrice ya mama alaki vice president ya mashaku miss lolo oyo oh, eza ndeko no kamara no grace oyebi nga pena bien tika biloba loba moni munoko ebetisa masoko fimbu munoko ebetisa masoko fimbu pe ebetisa fimbu avo balilikambo balona lolemo no 3 4 fois Jacky wana ozo manque lelo o manque po aza na malili soki azalaki fara fara boye yo okoki ko manque jacky? oza impoli wana mua black ya mabe nde oza wana faut oluka famille ba loba liloba po na yo sinon te otika na libabe ya mama mama azo lela po na yo. Vraiment merci beaucoup wana eza conseil ya munene vraiment miss lolo. Après matanga il faut oya okutana na ba grande soeur na ba ndeko na biso osenga pardon grace eloko moko ya suka muke batu bao loba toyokaki yango pe bino ba comedien et surtout bino ba comedienne ya basi hein balobi vraiment boza na mawa vraiment comme tel te beaucoup plus bozela soki bake kokunda mama shako mobali ya mama akoma ya bino ndenge toyoki na matanga. Mobali ya mama akoma mobali na biso eza impossible. Na mobali na balaka wana akenda poto bon oyo bozo loba wana franchement na yebi te hein esala question wana penza na yebi te na yebi ndenge nako repondre te. Vraiment merci beaucoup hein mais kaka na bibiche muswamba tozongele kaka oloba pe kaka pe tozua video yo. Video oyo plutot toko zongisa ka ngo kaka vraiment balobi un grand merci à bibichou musuamba hein babi vraiment la patrona vrai cherie ah bon camarade na nga tongo bibichou musuamba mwasi ya canon ba copine wa camarade na nga siki yo wa travailleur ya camarade na nga ye ya solo yango omwe ki chaîne wana boyi kosala émission te na ye mbala moko facile nene chaîne ya camarade na nga bibiche tosolasi. Vraiment babi mwasi kitoko bibichou musomba balobi vraiment un grand merci na Montreal babi Christian Val ayi babi vraiment mon coordonnateur mutu azo pesa nga donc ibenge na ngai azo coacher nga bien ka te faut kanga boye bien ka sala boye wa mokonzi na jamais wa mokonzi na nga donc banda lelo ti lobi ayebi kaka na bien ke mokonzi Eh babe merci beaucoup euh, balobi na euh, merci beaucoup na euh, Nick Bams depuis Brazzaville et pourquoi pas balobi euh, Miss Margot balobi vraiment tata mwasi hein? la sirène tendresse bidinga bisalu oh, napesi yo mbote tata mwasi et pourquoi pas vivette mayamba fm Balobi flore matinis fille ya disque balobi euh brija ndangi euh donc ya bino vraiment yango wana mura de la presse boza vraiment ebele balobi euh Un grand merci à toi aussi grace na invitation na biso ndenge oyambi biso vraiment donc ozalaki kutu te mais c'est comme zo nzema kila na ngai songa na pesi bambote bato non non on pesi bambote net et jamais balobi vraiment merci beaucoup euh, donc euh, eh, na baye masa tout bazima libakola na émission grâce to comme na souke émission moi quelques dédicaces na yo et puis numéro na téléphone oui na ba non dédicace na liboso na pesi na kama na nga bibiche musa ba wana taka mwana muluba Baby biche muswaba ba baluba bapesaki elenge na pesi yo mbote mwana etu etu awa JP mpa mbote na pesi na ye moko babi realisateur cameraman Christian Christian Vala mobali ya mwindu mobali apesaka peti na mbetu na pesi yo mbote mpe a mobali oyo akoka ti na kati mpe ekoka na pesi mbote na Fally artiste noir tendresse bibi ngala sirene mwana moluba loketo pete pete mbisi aquarium tala kasi kosimba te bodunda ngo na pesi mbote na bosani te le grand djogo babi diedo dibinga babi joueur ya cano wala mwana bisi ya tendresse mwana na ngai na pesi mbote joyeux anniversaire à toi voldy dibinga babi samedi champagne nde epanzanawa eh babi joyeux anniversaire voldy dibinga Eh wana taka mwana mwana tata mwasi mwana tata mwasi na peso mbote na bosani te kopesa mbote na baoyo ya nga baoyo balinga nga baoyo bapesa ba conseil Patrick Kela na peso mbote na bosani te ya Manu Mope depuis France to na moni France na moni Niclette Duma ya Didi Duma mabe ya maying na France na peso mbote ya yo Yango wana oza kaka ba biloko na nga olobaki na oza mwa cadeau wana sala nga mwa ba bien sala nga mwa ba jebelede mbote na nga na ba oyo nionso balingaka nga te na ba oyo balingaka nga na yebi na ba miso ba mosusu bazo finga ngai kofinga na bino wana esala nga kitoko makasi nga kutu nalinga bato balinga nga ba finga nga mona miso commentaire grâce ebembe na yo grâce à tout fina to bo finga bo nazoka awa Nayoka seben makasi nayoka peza koto esala tchi pesaka mobali ndo na minute oyoka nasepela bino nyonso oyo bolingaka na bolingaka ngai te me ngai nalingaka bino parce que ntango ofinga wana ozolinga ngai mpe bosabone massivement na bibishe muswamba tv bobi chaîne eza chaîne ya kamana na ngai oyo nyonso alingaka ngai conseil gratuit na opeso s'abonner tondo okutana no chaque jour mwa mobali nionso ya celibataire s'abonner awa tondo osala no chaque jour ako na elango tondo osala chaque jour tozalaka bakunu matanga ba abonner nionso boza tondo osala chaque jour. Vraiment merci beaucoup eh, grace alobi bo s'abonner chaque jour aza wana donc apesi bino bonus balobi merci beaucoup. Court balobi na tonton mimi alpha tonton blaise mawolo papa na bleura et pourquoi pas na ba oyo ya biso oh babi bibiche musamba kaka nde likolo ayi nga na bino tokutani à la prochaine et bon retour à toi eliane kazimoto eh na kati ya congo eliane kazimoto et pourquoi pas ya nga ya ya ledu kapepa babi famille kapepa mobima mbote banda na mama ti na bana donc euh, merci beaucoup